ah, ah. filhotinho é pretinho, olha pretinho. tá nascendo, gente. olha lá tá nascendo. Ele mesmo empurrou. Ele empurrou, gente. tá nascendo. Pretinho, gente. O filhotinho. Nasceu o primeiro filhotinho, gente. Que gracinha. Nossa, muito lindo. Parabéns, riqueza. Você conseguiu, meu filho. Nasceu o primeiro filhotinho primeiro filhotinho, gente. Que lindo. Pretinho. Já tá dá pra ver aqui que ele é pretinho. Aqui é ele tá tampando um pouco ali. Mas tá dando pra ver aqui que ele é pretinho. Normalmente ela corta o cordão umbilical né, do cachorrinho, ela mesma corta. Então nasceu, gente. Já nasceu, já quer mamar. filhotinha tá chorando. Filmar um pouco, vamos ver se eu consigo filmar direitinho. É, tá vendo? Filhotinho. Vou ter agrupado Esse é o filhotinho, gente. Ó, o primeiro filhotinho. Gente, é muito pequeno esse filhotinho. Ele pra nascer quatro filhotinhos mesmo. Porque é muito, muito pequenininho. Oxará, Oxorinho. Olha pra você ver, gente. A Nasca tá procurando um peitinho. extinto O instinto dos cachorrinhos. Já nasce procurando os peitinhos. Gente, é pretinho. Deixa eu ver se é fêmea ou se é um macho. Tudo indica que é um... É um machinho, gente. Nossa, é um machinho. É macho. Vai ser é um machinho, gente. Muito lindo, gente. Vai nascer mais um. Então é isso aí, gente. Primeiro primeirinho filhote já nasceu. E eu vou deixar ela quietinha agora, tá bom? Aí tá mamando, ó. Tá já mamou, tá mamando. Tá mamando. Eu falei que é macho, mas eu tô achando que é fêmea. Eu falei macho, mas é fêmea, parece que é fêmea. Parece que o primeiro é fêmea. Igual a mãe, pretinho. Então esse foi o primeiro filhotinho, gente. É o tamanho do ratinho. Muito pequeno. Ah, ah é macho mesmo. É macho mesmo, tá gente? confirmado. Ele é baixinho. Nós tinha é outro Rex. Então tá, gente, é isso aí. A gente nasceu mais um marronzinho. Engraçado que quando eles ficam muito paradinhos, a riqueza dá uma mordidinha neles de leve, pra eles chorar e procurar o peito. Ó. viu, gente? Nasceu dois machinhos. Me parece que é dois machinhos. Gente, só que a gente quando assim, é filhotinho, assim, quer eu não tô querendo pegar neles. Não tô pegar neles, não. Não tá dando pra ver direito. Mas já nasceu dois filhotinhos bonitos, lindos filhotes. Parabéns, e riqueza. Gente, nasceu mais um. Tá? Parabéns, riqueza. Nasceu mais um, gente. É marronzinho. Eu não sei se é fêmea ou se é macho. Já tá mamando. Nasceu mais um. Riqueza tá chorando. Ela é, vai nascer mais, gente. Vai ser mais um ou mais dois. Gente, que gracinha. Nasceu quatro filhotinhos. Isso é raro de acontecer, gente. Olha lá. Quatro filhotinhos, gente. Dois pretinhos. Dois pretinhos e dois marronzinhos. E eu tô achando que ela tá. Eu tô achando que ela vai nascer mais, um gente. Ela tá sentindo dor. Parabéns, riqueza! E eu tô achando que ela tá dando trabalho de par de novo. Eu acho que vai nascer mais um. É, riqueza. Foi, meu filho. Gente, gente, que lindeza, meu Deus do céu. É, meu filho. Nasceu, riqueza. Conta pra mim. Oh, gente. Gente, um ratinho, gente. Você sabe o tamanhozinho desses cachorrinhos é muito pequenininho. Gente, acabou de nascer mais um, olha lá. Tá até molhadinho, ó. Que lindo, gente querendo mamar e tá chorando. Gente, eu acho que vai nascer mais um filhote, que ela tá tremendo, tá sem contração ainda. Olha, tá sentindo contração, gente. Não acredito. Acho que vai nascer mais um filhote. Não sei, gente. Parece que vai... Não acredito. Mais um filhote, riqueza. Nossa, que seco, gente. Olha, gente. E o Todd tá lá latindo, tá vendo, gente? Tá ouvindo o Todd latindo? Ele tá latindo. Gente, eu acho que vai nascer mais um. É, meu filho, tem mais um filhote para nascer? Que lindo, parabéns, riqueza. Gente, eu acho que vai para mais um filhote, viu? Então aguarda, aguarda aí, gente. Guarda aí a surpresa. Vamos ver se vai ser só quatro. E quatro, na verdade, já tá muito, mas eu tô achando que ela tá sentindo mais contração, ó.